Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodio mi volas mediti kun vi sur letero al uh, signoro Io Mo Dou, Angluio, 1907, en pagio quincent quindec nau, cae ancau la sequa pagio, Utilas char Zamenhof respondas al um, diru alla defendo de iu esperantisto contra la proiectoi qui svarmi sentiu epoco kai li diris tiom pri la reformoi via granda batalado contra la diversa i proiecto de nova e lingvoi shana salmitu te superflua cha la mia opinio mi batalas contro fantomoi ili dissendas letero in al diversa i personoi kiwi comprenas nova pagio la play grava in europa in lingvoi kai poste ili trumpetas sala mondo che tio i personoi tu i comprenis ilia in letero in pli o letero in en esperanto sed tiu ci estas ja nur trompa illusio kiun multa persona bedaurinde ne rimarcas, sed kiu tu ia peros oni volos lerni ilian lingvon Poliglota e e facile comprenos ilin anca o se ili scrivos angle, france au latine. Sed, ciù collecto e davorto e comprenibla e por poliglotuloi estas lingvo kai povus servi alla tuta mondo do sha mi ege shatas poliglotulo e ansata poligloto i kiel ni nomas ilin nun kai tiu ci rimarco estas por mi interesa rimarco char ni povas pensi kai mediti sur la relato inter la poliglotoi kai esperanto mi estis ce la poliglota conveno en bratislavo kai mi rimarkis ke la sintenoi al esperanto au esta pozitiva positivai fare de poliglotto au tutte negativai to eh, nestas mes voio kai mi pensas ke juste tio esas la punto do la passiva compreno au la activa lerno char por no, sub la vid punto de homo e qui iam parolas grava in europa in lingvo in por usi la esprimon de zamenhof Esperanto estas uh, iu sense bagatela por compreni, sed kiam oni devas produkti, oni devas ŝanĝi sian menson kaj iri for de la Europa angulo de la mondo iu sense aparte morfologie do vort forme kai tio pos shiny stranga afero la o la vid punto la poliglotoi do cio ci estas por diri hodiau che ni ne surpresigiu tro ciam ni che poliglotoi calc foie acre atacas speranton do ni ne pretendu me pensas che ciui inamigiu alla lingvo sam kiel ni faris char sen tio enamigio oni ne lernas lingvon Ainen lingvon fakte kai tio povas esti recte enamigio alla lingvo o au enamigio alla homo parolanta la lingvo compreneble mia casa esis recte la lingvon comprene ja char mi esas linguisto to mi pli interesigas pri strukturoj to linguisto linguisto in estas poliglotoj temas pri alia fero kai do ni kun meditu pri la rilato inter poliglotto e kai esperanto mi dankas vin pro via atento kai mi Mon desiria salvi felicem vesperon se vi estas en citiu angulo de la mondo, nome Europo, ali flanque, bonan matenon, bonan tagon, cae bonan nocton por, por esti pli ne diru tut monda. Tut monda, cae, ja, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.